ögon. Det är ingen fejkpolis som har kommit. Wallenberg imperiets största. Satt och försökte att sjunga en sång till andra fjädern. Och sen då ringer ju P1 e naturligtvis. Jag kommer ihåg i Klintehamn. Jag vet att det är väldigt många som tycker att jag är mycket skruvad. Och eh, funderar ju. Systemet försöker stoppa mig. Wallenberg-imperiet. ursprungliga lemurianerna? Naturligtvis. Mantisar. Wallenberg-imperiet. Att jag är mycket skruvad. Systemet. Funderar ju. Ah, uh, you gone. Bye again.